ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ Tapi gak apa-apa, tapi ሲያችሁ ምን የመደበኝ ፈለጉት ወይ ልጁ የለም አይደል? እዚህ አለ በጂፓስ ነው እንጂ ነው እንዴ? ግን ደስ ይላል። ይሄ ሽማግሌ ነው ነው